Adtad édesanyának? Mit? Mm, hát a házadat, amit Mit kitaláltál. Van. Na magyarázd el neki. Ezt látni kell ám. Hol vagy te? Átik a háza. És ezt? Március. Nem, a <laughs> 28. Nem, Máté háza 16. Nem. albószóba. Mm, ezek az ajtók. Uh-huh. Itt van a játszószoba. Itt a vici, egy ablakon átlátnak a vicébe. <laughs> szobát? tovább? el minden szobát. Erkély, vagy ez micsoda? a udvar, ahol a, ide a garázsba beállok a kocsim. Ezzel, ezzel. Vagyis lesz egy másikom. És milyen márkájú autóid vannak? Ő egy Lada, meg egy Azért még elmesélhetnéd a többi szobát is a házadból. Nem. Ez itt ágyikó? Nem, hanem alpó felülről. Ja, igazad van, bocs, az a garázs. Uh-huh. Más szóval játszószoba. Igen. É, Itt van a vincék. Aztán? szoba. Raktárszoba. És ez? Ö... tűzszoba. Úgy látom, a raktárszobából át lehet menni a játszószobába. Itt van kettő ajtós. Aha. Ez milyen szoba is volt? Az a konyha volt. A konyha? Igen. Mm. És a fürdőszoba talán. Hát azt nem rajzoltál. Ide maradt, itt még maradt egy szoba. Az, az nem, nem szoba. szoba, udvar. Ja, igen, az ott a garázsnál. És ez csak a te házad. Nem osztod meg? Lőlőintel osztod meg? Igen. Én majd ti lehetek hozzá. Majd amikor telefonálunk nektek, hogy jöjjetek. És akkor mit vigyünk? Játékot. És ki kifőz nektek? Mit tesztek? majd játszott húsít. És ezt, hogyha nem vagyunk ott, akkor mit tesztek? Ö, majd főzünk magunknak. Komolyan? Olyan sütőt csinálunk, amivel csak mi tudunk főzni. jó lesz. Ez nagyon jó lesz. Kösz, hogy meghívsz minket vendégségbe. Jó.